ډېر دا راته وایې چې عمر دې څومره ده؟ غږ خو دې ماته د شپاړس کلن اولس کلن ښکاري چې له مدرسې نه خو به انلاین نه یې چې بیا موږ تاته موضوع ورسوو. پکتیاوال صاحب عمر پرې اړه نه لري تعلیم پرې اړه لري فکر کوم ستا کوم داسې ښه ماشاءالله د تعلیم یافته ده فکر نه کوم خراځه اول وار به د عمر سکرین نه سره جوړو خبرې سره کوو څو خبرې به سره وکړو خبرې ا خبرې به داس خبرې نه سره کوو خبرې ته خو پرېږده صاحب وار ما خبرې ته پرېږده څلور سوه څلور نیم سوه نفر ګوري او د د مبین صاحب د اعلان نه زره لا زره نفر ګوري او تاسو ټول وخت په څه خاطر تاسو لایف ته ولې څوک نه راځي زه تاسو ته یو خبر درښیم چې تاسو یو وار څه فکر وکړئ یو دا خبرې یو یو کنټرول غواړي خبرې یو لهجه غواړي خبرې کول دا چې مونږ مخه وچ کړه خبره تا ناموس ته بل ناموس ته شکنځامه کوي د بل ناموس ته شکنځا بل ناموس ته په بده وګوره ستانه ناموس ته په بده کتل کیږي د بل ناموس ته احترام وکړه خپل ناموس په په حفاظت ساتل کیږي د بل ناموس ته بی عزتی ما کوي ته بل مور خور مشکنځه د بل مور خور مشکنځه تاسو لایک چې اکثر وخت صرف د لپاره غلم ستاسو په لایف کې دغه خراب خبرې مه کوئ یو بل ته ښکنځل مه کوئ طالب ته ښکنځل وکړه صحیح ده طالب ته وکړه لیکن هغه چا ته مه کوه طالب خور مور ته مه کوه وروره زما طالب خور خو به دې زما د عسکر خور خو به دې د عسکر خور د هیڅ خبره نه ده د طالب خور د هیڅ خبره نه ده ته طالب یې حبیبي انا مخکې تاسو خو یو ملت صبر وکړي د ظالم زمانو یو ملت خو صبر وکړي دا طالب پرېږدي چې خبرې وکړي یار شه مهرباني وکړه طالب جان نور څه پیغام دې ماته لري زه طالب نه یم زه زه والله که یا طالب یم یا والله که په طالب په کورنۍ کې زما یو غړی په طالب کې زه ستاسو ته وایم چې د الله دپاره غلی کینه د خور کوست لري مولا عمر مرغا د څوک دی دا مولا عمر ځان طلاق موږ ته معرفي کړي دا آرامي دی کالالي دی دې په خزه تا وایي مور دې خند رومنده مار دې شپې ځای راغلی آرامي دی آرامي دی مولا عمر علالي مودینه سره وغه جواب مشر سره کاند ته وځونی سه د سپیزو وځونی سه را ملا چا د خور په پرتاګه کې جهاد کړای شتا شي کوي چا دغه دا جهاد چا کړای تا خور لال دغه سره وغه دا جرم نه ده دا څه شي دا دې تا غیرت دا ستا ستا جهاد دا ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې چا چادریان اغوستي وو د خزو کالی اغوستي خدام په تاسو خدا د خزو خزو کالی او خدام تباہ او برباد کا و په شرمونه کوم خر کوس پول ډنګ کړای د شتي ډنګ ولې ډنګ طلاق ولې ډنګ تر خزه دا وګوره مولا تاسو مور لاله مبینه سره وغیم دلته ما ته راغلي نشاتونه کوي هغه د شپه ورځ لکه سپی غاپي هغه صاحب دا او زه پنجاپی یم زه کافر یم هغه مسلمان دا ولې چې هغه هغه د آی اس آی لا درسه غږیږي او زه د خپل هغه یغه ته دا پیکج چې دا په کوم نت باندې غږیږي ا پیکج ملا غا آی اس آی ورته کوي خزم دې ډمان وغی مرد سپي زوی راجګ سوی دلته موږ ته نصیحتونه کوي پکتیاوال او پکتیاواله پکتیاوال دې هغه دې سر تالې په مور غڼو منډي راسه غڼ مې راوړنډ یو شعر درته وایم یو شعر وایم خزه دې در سپور سم له الموبین سره موبین تر غلې دلته د موبین نه پلان کای دا وډینګای دا او خدای دا مسلمان دی انسان دی انسان خبرو ته غوږ ونیسي اتی توهین درته شروع کی تاسو هلته ناشتي تاسو دلته ناشتي د کونې دی ورکې دا عمر هم د تاسو مور غي تاسو د ما درې لایسنس دی په جوب دغه رقم وو الکان ولا که زما پر مخ کې غزیدای شي خدل ته مده موبایل او کې سیستم نشته چې د شي سړی ترستونی راونی شي او حلال دي کې په مور دی غند لاله مو بنا سره درو منډه تاسو که څه ورغان دی منګ یو خار خپل کونه ورکوا هغه جرم نه ده ولد خپل کونه ورکوا جرم نه ده په مدرسو کې الکان هغه جرم نه ده په نسل کې میته از یو کم د چټلستان ته څنګه ګونډي ټی ټیکړي دي مردګاوانو دا وګوره خدایم په لعنت کا محمود بن صاحب دا هغه نسل نسل دراو باسم مولا محمد عمر د تروس آرامي ورک شو د دنیا سره مهربان تر هغه هغه کې دا وګوره استاد امارات صاحب یو عالم ده موبین صاحب یو عالم ده وتا مور لاله دغه موبین صاحب سره وغیم چې هغه عالم سو بیا ولې خو دوه ورځې د تاسو پاک خبره وکړه هغه عالم سو خزم د موچیان وغیم چیرې موچی دغه ورور راغلی دلته غاپي موچیان ګلخان باندې موبین ګرام ده دا ټول دلته سم مهربانه دا وګوره مولا محمد عمر چیرته ناز ده مبین زما زوی ده شه زه پلار یم نو چې زه یم چې دا زوی د ما سپی ده د مردګاو ده دله ده جاسوس ده نو نو ته له ما شي پیژنې د کوسي زوشت دلته وس ما ته له ما نه مبین ګټې له مبین سره د په مور هندرو منډم پکتیاوال سره د زوی راځي وچ وچ وغه ار د سپي زوی راجګ شوی دی ته زما عمر څه کوې ته زما سره وږغېږه ته زما سره د خور قسم د کونیانو وغیم ټول عمر به دی یار یو دوه نیم سو درې سو د پې مې کونه ورکړي نن راغلی صاحب دلته بحثونه کوي وکونی تلار شاول خپل خور دی وګوره چې را منډی کې درنه گرفت کې نیولې ده او ته دې سرحد تر راوړې چې خپل خاور کې تا جنگي و بے ناموس تلار پنجابي ده دی مبین خپل روندار مړ کړه خپل دا خپل رور مړ کو په خپل روندار مردګاوی کې دادا لې د دې آمدن د چی دی خپل روندار مردګاوی کې دومره دا بناموس انسان دی مولایی دی مونږ ته خو هغه پته ده تاسو ته کافر مسلمانان دي او مسلمانان تاسو ته کافر دي دا مونږ ته پته ده